зрителям, подписчикам и гостям, я Джетли. Сегодня я расскажу вам, почему у меня не было две недели. Две недели меня не было, потому что в один прекрасный день <laughs> я решила, что не поеду за таблетками, потому что нахрен мне таблетки, я уже чувствую себя нормально. Но нет, резкая отмена привела к тому, что <laughs> у меня короче, распух язык. Опять, он был почти такой же, как после окрашивания. Это прям жесть какая-то, серьезно, ребят, я <laughs> могла есть только отрывая по кусочкам еду, да, там, ну, я перешла на хлебобулочный, <laughs> сорян. Это то, что можно было есть и чем можно было насыщаться, то есть йогурт и булочка. И две мозоли, короче, на языке <laughs> с разных сторон. Не проходит почему-то пока что, хотя я пью все лекарства и даже эм, мажу мазью как она называется, солкосерил, вот. Ну, он типа обезболивает, создает такую пленочку, чтобы там все прошло. Но его надо есть исключительно... Его не надо есть, что это я? <laughs> Его не надо есть, да. <laughs> Таблетки я теперь не пью, я их жру. Вот, мне выписали еще таблеток и даже дали две баночки галоперидола короче, засыпала. Вот. И как раз-таки тогда, когда случилась неприятность, вот именно она случилась, мне они не говорили, а, меня бэкапнуло на депрессию снова. То есть сейчас <laughs> я тоже могу в любой момент заплакать, мне становится грустно по вечерам, это ужасно. Иногда хочется вскрыться, но это <laughs> не мой вариант. Ну, как бы, да, я пробовала вскрываться, но... Но не в этом году, это было давно. И больше я не хочу этого переживать. Вот. Поэтому меня, наверное, еще пару недель не будет на ютубе. Если я, конечно, заранее не запишу до того, как я уеду на природу. Может быть, э, запишу несколько видео, поставлю на таймер. знаю, короче. Вот, просто поставлю на таймер, чтобы оно вышло, короче, в течение этих двух недель, пока меня не будет. Если мне удастся, я сниму там что-нибудь э, интересное. Я надеюсь, что это будет интересно, потому что я сама не знаю. <laughs> Вот. Я надеюсь, вы, опять же повторюсь, меня не забудете за это время. Постараюсь приехать, э, привести может быть, даже подгоню его под какой-нибудь клип, что было бы здорово, потому что ну, как бы мне хочется творить, но мне не получается. Вот. Ну, типа нету вдохновения, музы. <sighs> Такие пироги. Я надеюсь, вы хорошо проводите лето. У вас ничего такого ужасного не случилось. И не случится, надеюсь сейчас мне уже, честно говоря, больно говорить, потому что <laughs> мозоль на языке. Тут только вдумайтесь, вот как это может быть мозоль на языке. Она есть. Вот, ну, короче, мне из нее не очень здорово говорить. Вот сейчас тут больно, наверное. И, наверное, я все-таки на этом закончу видео. тоже не будет, потому что я уезжаю туда, где связь не ловит. Контент — это когда э, есть какой-то вывод. ну, качественный кон контент, то есть чему-то учит. Пускай это видео учит тому, что если вам выписали таблетки, и вы их пьете уже на протяжении долгого времени, то <laughs> как бы очень срочно их нельзя отменять. То есть нельзя просто взять и перестать пить. Потому что вылезет обязательно какая-нибудь побочка из-за этого. И вам будет еще сложнее, еще труднее, и еще дольше вы будете выздоравливать. Если что, давайте, ну, если у вас остались какие-то вопросы, опять же, можно в контакте ЛС, а можно в группе, в отдельную тему. И, пожалуйста, верьте. До свидания.